Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan selamat datang ke channel aku Zapitab So hari ni kita akan bermain CODM Tapi uh, ah, Mod lah, tapi Hanya tekan mic eh Ok jom, jom kita start ah, Dan uh, jangan lupa subscribe dan like this channel ok Dan untuk peningatan Aku ada buat video tutorial elektronik dan aku akan pun insyaAllah setiap hari Selasa uh, Jadi jangan lupa tengok tau Kalau boleh like sekali dan komen Untuk sebarang nasihat Okay, jom. Hunter killer drone on standby. Hunter killer drone deployed. Reloading! Cover me! standby. Predator missile inbound. Alamak, aku ni lelak. Takkan kena pakai knife je. Bicam aku. Aduh. back up. Reloading. Cover me. Hello, Enemy contact. हाँ कितने गुण अल्लाह पूरा कितने इसकी है recon ready for deployment. UAV online. Enemy contact. Friendly hunter killer drone deployed. Ah, sampai. Ah, okey. Tak boleh yang itu benar. Aduh. Nice. Aduh, mabuk malu lah. Almost there. Keep it up. Whoa, nice. Yeah, final kill cam bro. Jadi jangan lupa dan untuk subscribe dan like this video okay. Tolonglah uh, nak buat road to 100 sub kalau boleh lah. Dan insyaallah kalau dah sampai cecah mungkin dia post mungkin aku nak buat live streaming dengan kawan-kawan aku jadi siapa nak friend request boleh je hmm. tapi yang ni victory ni tak tak ni sangat lah tapi tak apa asalkan menang ok subscribe ya komen komen lah kalau korang nak komen baik-baik ke jahat-jahat tak kisah Okay, terima kasih. Bye.